هاوڕێیان ئەم کاتەتان باش ئەم ڕۆژ ئەم ڕۆژە ئیشەڵا ئەخۆ ئەم جارە ئیشەڵا فێری تودی ئەبین چۆن بتانی تودی دروست بکەی لە سینەما فۆرتی سەیری ئەم بینانەکە فرینت ئەفۆ فری هاند فری هاند ئەمە هەر شتێک بێت دروستێکە یاوە سەیریکە ئاوامێت ئاوامێت دەربچێت تا سەیری کە سەیری ئەمە کە گەر بیکەمە لاینەر ئاوا وەکو ڕێک تقریبا خەرێک وەکو ڕێک دەریەکات کیوبک ئاوا دەرەچێت ئیتر خۆت شێوەکەی هەڵەبژێری بزانە ئەمە کلۆزیەکات تۆ مەسەلەن لێرا مەسەلەن من بزانە بە کۆنتترۆل زەتیکەم بۆی هەمووی دەرکەوێت زەوایا بەینی ئەمە و ئەمە زەوایەکان چەند بێت سەیری کە ها ئەگۆڕێ دەڵێن با بنووسم سەد و هەشتا زاویا نەوەتا سەد و هەشتا لێ نایە چونکە تۆ سەد و هەشتا نایکات ئەمە ئاوا شتەکان دروست ئەکەی لە بێنە ئەم دیو ئا سێ ئێخێ ئەیەنیتە سەر نوقتەیەک خاڵێک بزانە گەر بیەنە سەر خاڵێک ئەوە نایەتە سەر خاڵێک زەرەر ئەیەنە ئەم دیو ئا ئەم دیو ئا بۆ خۆت لە خاڵێک بۆ خاڵێکی کە هەر تەنها ئایەکی لێ بکە ئایەلیکە یەکسەر خۆی خەتەکە و دروستەکە. ئەمە هینێ کە کەی کاتێ کە مەسەلەن ئەمە لەیرا و لەم پۆینتە وە بۆ ئەم پۆینتە دەبل کلک بکە ئەنجا دوبارە پۆینتێک تر دروست دەکەی ئەمەش لەیرا سپی لاینەکە هەر ئاوا بە هەمان شێوە توانی کلۆزی بکەی توانی ی بکەی توانی دی ئەکتیڤ نەچراڵ ئەمە هەمووی وەکو یەکە هەموو شتەکان ئۆبجەکتەکان تەقریبەن. خۆی دیاری ئەکات دەی بۆ ئەمە خۆت دەتوانی شتەکان هەمووی یەکێک تاقیکەیتەوە پێم بۆ ئەمە با یەکەمتان هەبێت جا هەرچیەک بکەم ئەگەر بمەوێ ئەگەر بمەوێ دەستکاری بکەم مثلا ئەمەوێت تۆزێک ئەم ئاوای لێکەم هەرچەندێکی لێ بکەم هیچ هیچی ناکات تێیدا حەتا سەلێکتیشم بۆ ناکات زانانی سەلێک سەلێکتی بۆ بکەم بینی بۆ بکەم هیچ شتێک ناتوانم گۆڕانکاری تێ بکەم چۆن دەتوانم ئەم بازنەیە گۆڕانکاری تیا بکەم بڕۆ سەر ئەم ئینا مەیک ئیدی تەیبڵ مەیک ئیدی تەیبڵ یعنی ئەمەوێ گۆڕانکاری تیا بێسێ ئەم شتە بۆ دەرەچێت ئەمەش هێم بکە بزانن ئەمە با کراوە بێت کاتێک کە ڕۆیتە سەر ئەمە جا ئەمە بیکەرەوە ئەمە دەتوانی بەم شێوەیە دەتوانی گۆڕانکاری تیا بکەی سیرکە. سێرت یەکسەر خاسێلکەشی ئەگۆڕێ کاتێ کە وای لێکەی ئاوا هەرچی لێکەی دووانە یەکسەر خاسێلەکەی گۆڕا بوو بە سپی لاین سێرکڵ. ئینجا دوایەوە بێین بۆ هینێکی کە شکلێک تر. بزانم ئەگەر هەر هینێک بکەم سەلێکتیشی بۆ ناکا گەر ئەوە ئەوە هەڵبژێرم ئەمە لابە مەما هەڵبژێری ئەمە دەتوانی سەلێکت بکەی دەتوانی هەموو شتێکی تیا بکەی دەتوانی حەتا بەمەش گۆڕانکاری تیا بکەی نازانم ئێستا لای من بۆ چی دەرناچێت بەس خۆی سەلێکتیە ماکەی تۆزەکە یەنی چە پێشەوە بیتە دواوە تۆ خۆ شتەکانت پێ تەحدی دەکەی. تەڵای ئەمانە هەمووی وەکو یەکە هەمووی یەک خاسیەی هەیە و هەمووی یەک شتی هەیە و دەتوانی ئەمە هین بکەیت و بکەیتەوە و تەحدیدی بکەی گۆڕانکاری تیا بکەی فوچ سا هەرچیەکەکەم نابێت تەحدید نابێت Thank you. سەیر، یەکسەر کاتێک کە شتەکە دروست کرد، بزانە، ئەو کاتەی ئێمە دروستمان کرد یەکسەر دەستمان لابرد لێ هەڵکرد ناتوانی ئەو کاتەی ناتوانی سێلێکتی بکەی ئێستا ئەمە لێرە تازە کە دروستت کرد یەکسەر بڕۆ سەر ئەمە بۆی گۆڕانکاری تیا بکەیت. کاتێک کە ڕۆشتیتە سەری ئەمە هەڵکە ئەمە هەڵکراوە خۆی سەلێکت کە تەربۆ خۆ یاری پێ بکە چۆن ئەتەوێ دروست بێت بۆ کێ بەی چی لێ کەی سەر یەکسەر خاسێکەشی ئەگۆڕێت یەکسەر ناو ناوی شوێ شتەکە ئەگۆڕێتەوە یەکەم جار ئەمە شتێکی کە بوو و لە هینی پێشوو باسمان کرد دەرسەکانی پێشوو ئەمەش هەمان شت دەتوانی ئەمە لێرە دەتوانی بۆنی بکەی دەتوانی ئۆپی بکەی کالەری بۆ دانەی باو کەلارەکەم بۆ دانا جارێ سلکت بوە بۆیە ناتوانی هیم کە کاتەکەت لە سلێ لاوەی چەند جار دەرەکەوێت لێرە چەنێک گەورە بێت چەنێک بچوک بێت هەر هەمان خاصەی ئەوەی پێشتوو تر کارمان هێنا ئەمە ئینەر سایت ئەمە ڕیجیوزەکەیەتی چەنێ رجیوزی بۆ دانێ چەنێ هینی دانێ ها ئەمەی ئەمەی سەیری کە ئەمەش چەنێ حاد بێ چەنێ ئەوە بێت پێتەڵێ دڵخۆت هەموو هەنەکان متوانین تاقیکەیتەوە بزانێ ئەمە چەنێک زۆر بێت چەنێ کەم بێت تر بە هەوەسی خۆ شتەکان هەڵەبژێری سەیرکە کاتێک کە سەیرەکەم سورە چونکە من سورم هەڵبژاردبوو پیکەم بە سور بین بۆ ئەمەی تریش هەر هەمان هەمووی وەکو یەک وایە ستار زانە ستارەکە شەرە وەکو یەک وایە ئەمە ڕیجیوزەکەیەتی ئەمە یەکەیەتی ئۆبجێکت ئەمە ئاوت ڕیجیوزی دەرەوەی زانە چۆنە ئەمە ئێکس بە لای ئێکسەوە بێت بە لای وایەوە بێت بە لای زەد و ئێکسەوە بێت چەرخۆ هەڵەبژێری ئەمەش ئاوا بێت کۆردینەیت وە کۆردینەیتەکەی چەندێک گەورە پێ بچێن بچوک بێت و بەپێی کۆردینەیت ئێکس وای و زەد ئەهینەکەی گەورە و بچوکیەکەی سکێڵەکەی ئەوە دیلیتم کرد و حەتا ناشتوانی دیلیتی بکەی چونکە پێشتر ئەمەت لێ نەکردێتی تایبەت نەکرد ناتوانی دیلیتی کەی بین بۆ تێست تێکست تێکست دەتوانی چۆن تێکست دانێی مەسەلەن تۆ بینایەکت دروست کردوە دەت ئەگەرێ تێکستێک لەسەری دانێی سەیرکە ئەمە بوو بە تێکست ئەمە خۆیەتی ئەفەوە کورە. با سەر لە نوێ ئیش بکەین ئەمە تێکستەکەیە یەکسەر پێت دەڵێ ئەڵێ چی ئەنووسی لێرە شتەکە ئەنووسی بزانە مەسەلەن ئەم نامۆیە ناوی خۆم ئەنووسم ئێستا ئەوە ناوی خۆم ئەنووسی یەکسەر ئاوا دەرچوو مەسەلەن ئەمە هایتەکەیەتی ئەڵێ چەندێک بەرز بێت چەندێ نزم بێت خۆ بەپێی ئەمە میدڵ بێدین بێت و نەوعیەتی نووسینەکەیەتی ئەمە فۆنتەکەیە. بەهەمان شێوە ئەمەش دەتوانین گۆڕانکاری تیا بکەین مثلەن بۆی بینیتان بابێت ئەوبەر چی لەیەکەی لەیەکەی. دەتوانی ڕەنگی بکەی لێرە ڕەنگی بۆ دانێین هەر شتێکە بۆ ئێ دەتوانی بتەوێ ڕەنگی بکەی لە کوێوە ڕەنگی کەی لە بەیسکەوە ڕەنگی کە بڕۆ سەلێکتی بکە وەڵا من سەلێکتم کرد ئینجا چوومە سەر ئەمەم دەرسە بوو ئینشەڵا بۆ کاتێکی دیکە و دەرسێکی تر خواتان لەگەڵ.